hemen gara Mikel Zabalza bergo eta berarentzako eta beren modura tortura zein estatuaren gatik eratorritako bestein arkeria mota jasan dutenetako aitortza, justizia eta erreparazioa exigitzeko asmoz. Egun hauetan, Nafarroko torturakoen sarearen ahotsetik ere zenbait datu ezagutu ditugu. Dagoeneko, zortzirun da berrogeita amaika, pertsona torturatu eta mila berrogei tortura kasu identifikatu dituzte, eta horreinik ere lan horretan dabiltza. Zabatza garate familiak dura gaita mazazki urte bizi behar izan zuen deskuratzea, ia ezinezkoa da, antzeko egoera bizi izan ez baduzu. Zure senide desagertuan ondagoen jakiteko zintasunaren aurrean, irekitzen den zulo beltzak berreskuratu izateko itxaropenak irensten ditu. Hortzazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurrean ezagutu ditugun kasu behiretan bezala, hilik aurditzen denean, eta desagertua jarraitzen badu, izateriaren aurkako delitu jarraitua egiten ari da, bai pertsona beraren aurka, bai haren eta agertukoen aurka. Estatuak iza eskubideak urratu eh, digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du, ekintza edo jarduera propietan izan dituen konplizitateak onartzea, jarrai dezagun Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen, egia, justizia eta erreparazioen bidean, atxe Mikel. Gora Gora Mikel!